باللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کل جو نہایت افسوسناک واقعہ سیالکوٹ میں پیش آیا جو مذہبی انتہا پسندی کے حوالے سے جس کا ذکر اس وقت پوری دنیا میں کیا جا رہا ہے اور پاکستان کے لیے جو یہ ایک بہت ٹف ٹائم ہے جسے حکومت پاکستان کو فیس کرنا پڑ رہا ہے اور اگر آپ انڈین چینلز دیکھیں تو جس طریقے سے پاکستانی معاشرے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور تنقید کی جا رہی ہے وہ پاکستان کے لیے یہ یقیناً پاکستانی اس وقت شرم کا مقام ہے جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا تو کچھ لیٹسٹ اپڈیٹس پہنچانا چاہتے ہیں اس میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے ایکشن لیا اور خود نگرانی کی اور آئی جی پنجاب نے باقاعدہ لائن پہ رہتے ہوئے اس آپریشن کو ہینڈل کیا اور جس میں تقریباً آج کے دن میں ایک سو بیس لوگوں کی جو گرفتاری ہے وہ عمل میں آئی ہے اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ ایک سو ساٹھ کے قریب جو فوٹیجز موبائل سے جو بنائی تھی ویڈیوز لوگوں نے وہ پولیس نے حاصل کی اور ان ویڈیوز کے ذریعے ان لوگوں تک پہنچے اور انہیں پکڑا اور اس کے علاوہ نادرا کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی کہ فیس ریکگنیشن کے ذریعے بھی لوگوں کو پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے مرکزی ملزم جس نے باقاعدہ میڈیا کے سامنے پیش ہو کے اعتراف کیا اور خود اس نے ایک اعترافی بیان تھا اس کا جو سامنے آیا تھا کہ میں نے دیکھا اور میرے سامنے اس نے ایسے کیا اور پھر میں نے پکڑا اور یہ کیا وہ کیا مطلب وہ سارا اس کا اعترافی بیان تھا تو اس حوالے سے اسی کو مرکزی ملزم مجرم قرار دیا جا رہا ہے جسے پکڑ لیا گیا تھا اس حوالے سے اور اس کے علاوہ آج بڑی ایک خوشائن بات ہوئی کہ جو وکلا برادری تھی سیالکوٹ کی اور chamber of commerce and industry کے جو افراد تھے انہوں نے ممبران نے باقاعدہ جو تعزیتی گلدستے لے کے گئے اور جائے وقوع پر باقاعدہ شمع روشن کی اور ان کے لیے مطلب دعا کی اور سری لنکن گورنمنٹ سے باقاعدہ سری لنکا کی عوام سے اس بات پر معذرت کا اظہار کیا گیا وہاں پہ کہ جو پاکستانی معاشرے میں جو بھی یہ انتہا پسندی پائی جا رہی ہے یا انتہا پسندی کا یہ جو واقعہ ہوا ہے اس حوالے سے انہوں نے باقاعدہ معافی مانگی سری لنکن قوم سے اور وزیر اعظم عمران خان بھی اس بات کا اظہار کر چکے ہیں اس میں اور سری لنکا کی طرف سے کوئی پاکستانی حکومت کے حوالے سے کوئی سخت بیان سامنے نہیں آیا اور انہوں نے اس چیز کو نظر انداز کیا لیکن اس چیز کا مطالبہ کیا کہ جو لوگ بھی ذمہ دار ہیں ہیں اس واقعے کے انہیں قرار واقعی سزا دی جائے اچھا ناظرین اس حوالے سے دو لوگ بڑے امپورٹنٹ ہیں جن کا بیان آج سامنے آیا سعد رضوی کا تو کل ہی سامنے آ گیا تھا یہ ترجمان تحریک لبیک کا کیونکہ وہاں پہ تحریک لبیک کے حوالے سے نعرے لگائے جا رہے تھے جس وقت اسے مارنے کے بعد فیکٹری کے اندر مارنے کے بعد جب اسے فیکٹری سے باہر لایا گیا مردہ حالت میں اور مردہ حالت میں اس پر تشدد کیا گیا اور اسے ٹھوکریں ماری جا رہی ہیں اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسے باہر ہی مار مار کے عوام نے مارا ہے یہ بات بہرحال کچھ اس میں ایسے نکات موجود ہیں کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں جو ہڈن ہیں جو ان تصاویر سے جو وائرل ہونے والی ویڈیوز کے ذریعے سامنے آتی ہیں جنہیں تحقیقاتی اداروں کا کام بنتا ہے کہ وہ اس کے حقائق جاننے کی کوشش کریں کہ کیا یہ کسی غیر ملکی ہاتھ تو اس میں کوئی ملوث نہیں یا اس واقعے کے پیچھے کسی بڑے دشمن کی کچھ سازش بھی کار فرما ہو سکتی ہے تو یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ سری لنکا کی ٹیم پہ یہاں پہ جب اٹیک ہوتا ہے تو جب کلبوشن پکڑا گیا تو اس نے باقاعدہ اطراف کیا کہ اس میں را کا ہاتھ ملوث تھا تو اسی طرح یہ ابھی نیوزی لینڈ کی ٹیم کے حوالے سے جو معاملہ ہوا تو انڈیا نے براہ راست کوشش کی کہ نیوزی لینڈ کو پاکستان آنے سے روکا تو انڈیا کی طرف سے کوئی کسی بھی قسم کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا جاتا ہے اس حوالے سے ابھی سری لنکا کے حوالے سے جو ڈیولپ ڈیولپمنٹس کچھ عرصہ کچھ دن پہلے سے ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ یہ کہ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کئی معاہدے دیکھنے میں آئے اور وہ ایک دوسرے کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور سری لنکا چونکہ رہا ہے اس کے انڈیا کے اثر میں حتیٰ کہ انڈیا کی جو سپائی آپریشنس تھے کچھ وہ بھی انڈیا نے سری لنکا میں لانچ کیے تھے اور اس حوالے سے سری لنکا ایک خاص اہمیت رکھتا ہے تو چونکہ سری لنکن وہاں پہ موجود ہے اس حوالے سے ہم صرف یہ ایک اشارہ کر رہے ہیں کہ دشمن اس میں ملوث ہو سکتا ہے اس میں ہمارے تحقیقاتی اداروں کو تحقیقات کا دائرہ وسیع کرنا چاہیے اور اس میں ضروری ہے انٹیلیجنس اداروں کی شمولیت تو یہ جب تحقیقات ہوں گی اور جتنے بھی لوگ پکڑے گئے ہیں یا جو بھی سسپیکٹ ہیں ابھی ان کا جب ٹیلیفون ڈیٹا دیکھا جائے گا تو ان کے روابط سامنے آئے گے کہ کہاں کہاں سے کالز تھیں یا اس واقعے سے پہلے کیا کچھ ہوا کیونکہ اب واقعہ تو ظاہری طور پہ یہ لگتا ہے کہ سب کچھ سڈنلی ہوا کہ انہوں نے جو مقدس نام لکھا ہوا جو ہم نام نہیں لینا چاہ رہے ہیں لکھا ہوا نام اتارا اس نے پھاڑا اور اس پہ وہ ملے مالک سے جو بیان لڑکے کا ہمارے سامنے آتا ہے وہ مالک سے ملے مالک نے کوئی خاص اس میں نہیں کیا تو اس کے بعد اس کے بعد جو ہے یہ انہوں نے اس پہ تشدد شروع کر دیا اور تشدد فیکٹری ہی میں تشدد کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہوگی پھر وہ اسے اٹھا کے کھینچ کے باہر لے کے آتے ہیں باہر اس پہ تشدد کرتے ہیں اور پھر گھسیٹتے ہوئے ایک اور جگہ پر لے جا کر اس پر پٹرول چھڑک کر آگ لگاتے ہیں اس کی ضرورت کیوں پیش آئی جب وہ تشدد سے اندر ہی مر چکا تھا تو پھر اس تشدد زدہ لاش کو ڈیڈ باڈی کو اٹھا کے باہر لانا اور باہر ایک مردہ حالت میں جو شخص ہے اس پر مزید تشدد کرنا اس کی سمجھ بالکل نہیں آ رہی ہے یہ تحقیقات میں ہی یہ چیز سامنے آئے گی کہ لاش پہ تشدد کیوں کیا گیا اور یہ جو کرنے والے لوگ تھے وہ اس میں کیا دکھانا چاہ رہے تھے کہ جو بندہ فیکٹری میں مر چکا ہے اسے فیکٹری سے باہر لا کے اس پہ تشدد کیا جاتا ہے اور پھر بعد میں اسے آگ بھی لگا دی جاتی ہے آگ لگانے کا مقصد مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ جو تشدد اس پہ کیا گیا تو اس کے شواہد مٹانے کی کوشش ہو سکتی ہے لیکن فیکٹری میں مر جانے والے بندے کو باہر لا کر ایک مرے ہوئے شخص پر تشدد کرنا یہ بات یقیناً سمجھ سے بالا تر ہے بہرحال کی جو فیکٹری کے اندر سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ ہمارے اس دعوے کی تصدیق کرتی ہے کہ بندے کی موت جو ہے اس کی پرانتھا کمارا کی فیکٹری کے اندر ہی ہو چکی تھی اور بعد میں اسے باہر لایا گیا بہرحال ایک تو تحریک لبیک نے بالکل ڈس آن کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے یہ تشدد کی کاروائی کی اور یہ بہت آسن اور اچھا اقدام ہے بجائے اس کے کہ تحریک لبیک اسے پھر توہین رسالت یا کسی چیز کا ایشو بنا کے چلتی تو ملکی صورتحال جو ہے بہت زیادہ خراب ہو سکتی تھی